is on the beach შენ არ გახსოვს რამდენჯერ მოткиნეგული მახსოვს რამდენი ხანი გელოდე ესეც მახსოვს რამდენჯერ სადა შენი შეკავება მაგრამ მე რა მიხდი რომ ჯობდა ჩემმა თვალებმა ვერ გნახოს ახლა იმედი მაქვს რომ კარგად ხარ ყველაფრის დავიწყებით ლაღათხარ რეცედო შორდი ჩვენ ერთმანეთისგან შორს არ მგონია რომ მოდეს მე ჩემთან მოხვა ვიცი არ გიყვარს სიმღერა ძლიერ გვაგზელებ მას იცი რამდენი რამ შემაყვარე ჯერ ვარსკვლავები და მერეცა წერა გამახსენე ხატვა მომანდომე სხვასთან მიმიყვანე მასთან მასაუბრე მერე აურიე რაღაც გავაფუჭე რა ვქნა შემიყვარდი როცა დაგინახე თითქოს მალოდი მაგრამ ფორმე შინო და კითხვების დასმის ეხო პასუხებს ველი შიშით შენ არ გახსოვს რამდენჯერ მოტკინე გული მახსოვს რამდენი ხანი გელოდე ესეც მახსოვს რამდენჯერ ცოდე შენი შეკავება მაგრამ მერე მივხვდი რომ ჯობდა ჩემმა თვალებმა ვერ გნახოს ახლა იმედი მაქვს რომ კარგად ხარ ყველაფრის დავიწყებით ლა ცოდავ შორდი ჩვენ ერთმანეთისგან შორს არ მგონია რომ მოდეს მე ჩემთან მოხო ვერ ვიძინებ მარად ვიკარგები ფიქრებს თითქოს აღარა აქვს თავი ბოლო ურბი ვარ მაგრამ ვერსად ვემალები რატომ არის ფიქრი ასე უსასრულო სადღაც უკან წარსულისკენ მატრიალებს ანაც ყოა და შიფრული მომავალი რიოს დამწვარს მოუსვერა და აღრიალებს რა ჩამესმის ხეთა გვინვა და შრიალი შენ არ გახსოვსა რამდენჯერ მათკინე გული მახსოვს რამდენი ხანი გელოდე ესეც მახსოვს რამდენჯერ ცოდე შენი შეკავება მაგრამ მე რე მივხვდი რომ ჯობდა ჩემმა თვალებმა ვერ გნახოს ახლა იმედი მაქვს რომ კარგად ხარ ყველაფრის დავიწყებით ლაღათხა რეცედო შორდი ჩვენ ერთმანეთისგან შორს არ მდონია რომ მოდეს მე ჩემთან მოხო ისე წახვალ რომ არ არის რასაც ქვიაქვს ნობები ჩემს თავთან მე ახლა უფრო გადმარტოვდები სიცოცხლის ხალისი მიბრუნდება ნოტები გიტარაზე ვუკრავ მინორული აკორდები ეს ტექსტი მდიდარია სევდიანი სტროფები ისე წახვალ რომ აღარ ძამემ მშვიდობები ჩვენ შორის არ არის რასაც ქვიაქვს ნობები შენ არ გახსოვს რამდენჯერ მოთქინე გული მახსოვს რამდენი ხანი გელოდე ესეც მახსოვს რამდენჯერ წოდე შენი შეკავება მაგრამ მე რე მივხვდი რომ ჯობდა ჩემმა თვალებმა ვერ გნახოს ახლა იმედი მაქვს რომ კარგად ხარ ყველაფრის დავიწყებით ლაღათხარ რაცა დავშორდი ჩვენ ერთმანეთისგან შორს არ მგონია რომ მოდეს მე ჩემთან მოხარ